sudah 10 tahun lamanya. Apakah kau ingat? hari di mana kita memulai sebuah permainan. Sebelum kita akhiri, বসলো Bye. ini belum berakhir. Gue butuh bantuan lo. Kumpulkan pasukan.